नमस्ते and welcome to my kitchen where all men can cook I am Ashu और आज के इस एपिसोड में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस यमी और इजी ब्रेकफास्ट जो हमारे सिंधियों में बहुत फेमस है जिसे आप as a breakfast as a lunch brunch कभी भी सर्व कर सकते हैं इसे आप सर्व कर सकते हैं किसी पार्टीज में गेट टुगेदर में एज अ स्टार्टर ये बहुत ही सिंपल है बनाना बहुत ही ईजी है इसमें हम बनाएंगे चने की दाल जिसकी हम टेम्परिंग करेंगे देसी घी से और उसके साथ हम बनाएंगे डीप फ्राइड गोल्डन क्रिस्पी पकवान जिसे सिंधी में टिकर भी बोला जाता है यूजुअली हम लोग पकवान को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर पकवान होते हैं उसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं दाल पकवान तो जो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैदा एक cup four tablespoon oil half teaspoon जीरा हाफ टी स्पून अजवाइन सॉल्ट टू टेस्ट एक कप चने की दाल जिसे हमने आधा घंटा एटलीस्ट भिगो के रखना है इमली जिसे मैंने 15-20 मिनट पहले ही भिगो के रखा हुआ है और उसके बाद उसे ड्रेन करके उसके स्टोन निकाल के उसका पल्प तैयार करेंगे सॉल्ट हाफ टी स्पून और एज पर योर टेस्ट हल्दी one four teaspoon red chilli powder one four teaspoon और as per your taste half teaspoon जीरा तड़के के लिए और रेड चिली दो से तीन गार्निशिंग के लिए coriander leaves chop one onion chop green chilli chop सबसे पहले हम पकवान के लिए डो तैयार करते हैं ताकि जब हम डो तैयार कर लेंगे तो 15 मिनट के लिए हमें उसे एडजस्ट करने के लिए छोड़ना होगा तब तक हम फिर अपनी दाल की तैयारी करेंगे मैदे में डालेंगे सॉल्ट थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ी सी अजवाइन और डालेंगे हम फोर टेबलस्पून ऑयल मैंने ऑलिव ऑयल लिया है आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं और इसे अब हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में हमने मॉइन या ऑयल इसलिए मिक्स करा है ताकि हमारा जो पकवान बनेंगे वो एकदम क्रिस्पी बने कुरकुरे बने अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे पानी और बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे बहुत पतला नहीं करना है इसे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है परफेक्ट तो एक कप मैदे को भूनने में मेरा आधे कप से भी कम पानी लगा है इसे मैंने अच्छे से नीडिंग करी है और अब मैंने इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया है तब तक हम अपनी दाल की तैयारी करते हैं दाल मेरी बॉयल हो चुकी है दाल को मैंने बॉयल करने के लिए कुकर में एक कप दाल को जिसे मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रखा हुआ था उससे मैंने डेढ़ कप पानी के साथ नमक और हल्दी डालकर बॉयल करने रख दिया पाँच सात मिनट मैंने उसे हाई हीट पर रखा दो बिस्तर लगी उसके बाद उसे सिम पे कर दिया फ्लेम ऑफ कर दी उसके बाद इस तरीके की कुछ परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली दाल तैयार हुई हमारी तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार है टेम्परिंग के लिए इसकी टेम्परिंग करेंगे हम देसी घी से आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या कोई भी ऑयल भी ले सकते हैं तड़के के लिए हम पैन में दो चम्मच देसी घी डालेंगे दो से तीन लाल मिर्च जीरा और बस फ्लेम ऑफ कर देंगे जीरा क्रैकल होते ही और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इसे डालेंगे हम सीधा अपने दाल में इसके ऊपर जाएंगे थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटा हुआ प्याज इमली को मैंने 15-20 मिनट से भिगोया हुआ है और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से इसका पल्प सारा निकाल लेंगे और इसके स्टोन ऐसे निकल जाएंगे अपने आप तो अब इसमें जाएगा दो से तीन चम्मच इमली का पल्प और इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए वंडरफुल तो ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार है अब हम अपने पकवान तल लेते हैं 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद ये डो बिल्कुल तैयार है हमारा अब हम इसकी लोई निकालेंगे एक जितनी साइज की इसे लोई निकाल लेंगे शुरू करते हैं पकवान को बेलना इसे हमने बहुत पतला भी नहीं बेलना पापड़ की तरह और पराठे की तरह मोटा भी नहीं बेलना इसे आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं चाहे कुकी कटर से काटिए या कोई भी आपके घर में डब्बा होता है स्टील का डब्बा उसके ढक्कन से भी काट सकते हैं अब इसमें हम प्रिक करेंगे फोक से प्रिक करना बहुत ज़रूरी है ताकि पकवान हमारा पूरी की तरह फूल ना जाए और प्रिक करने से ही उसका जो ऑयल है वो निकल जाता है और वो एकदम क्रिस्पी कुरकुरे हो जाएंगे और अगर आपके घर में कोई खेती पार्टी है कोई गेट टुगेदर है उसमें आप एज अ स्टार्टर इसे सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटा सा कोई कुकी कटर लीजिए अपनी मनपसंद शेप का और इसे कट करिए इस तरीके से जैसे आप कैनपी सर्व करते हैं इसे भी हम कुछ इस तरीके से ही सर्व करेंगे फ्राई करने के बाद वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये देखिए छोटे छोटे कैनपी की तरह लेकिन इसे भी हम पिक करेंगे फोक से क्योंकि हमें इसे भी फुलाना नहीं है तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम अपने पकवान फ्राई कर लेते हैं इसे इस तरीके से इसको दबाते जाना है क्योंकि हमें इसे फुलाना नहीं है ये पूरी नहीं है इसीलिए हमने इसमें प्रिक किया है फोक से और अब इसे पलट देंगे इस तरीके से light brown light golden brown होते ही इसे हम निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना है और अब हम ये तल लेंगे जो हमने छोटी छोटी पापड़ी की तरह ये कैनपीज के लिए तैयार करी है या बाइट साइज़ पकवान एकदम नाइस एंड क्रिस्पी पकवान स्पाइसी और खट्टी दाल परफेक्ट कॉम्बिनेशन चलिए आप भी इसे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट हम सब और इसे शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग